E bwana eh, nimerudi tena, nimerudi tena tena na tena. Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Vivim Online. Hapa ndio tunakuandalia magoli matano ndani ya wiki hii, mechi ambazo zilizochezwa wiki iliyoisha, basi goli tano tunakuletea hapa eh goli gani, mchezaji gani, timu gani ameshika nafasi ya kwanza, ni kuanzia nafasi ya tano, ya nne, ya tatu, ya pili mpaka ya kwanza. E, ni mchezaji gani kashika nafasi ya kwanza? E, tambua kwamba hizi mechi zilizoingia katika topu ni zile mechi ambazo zilizochezwa wiki iliyoisha. Eh, wiki iliyopita e bwana, tupate matangazo kidogo, afu nitarudi tena nipoze call. bwana eh, umepata matangazo kwa ufupi, pia nisikuweke sana, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe na kialama cha kengele kitakachotokea ili uwe wa kwanza kupata habari kutokea hapa Vivimo Online. Eh, nisikuweke sana, nisikumalizie mbi zako nyingi sana. Tuende katika nafasi ya tano. Nafasi ya tano imeshikwa na mchezaji huyu kutokea timu hii. Eh, ni goli la hatari sana katika magoli ya topu. Eh, nafasi ya tano imeshika hii ndani ya wiki hii. Mtazama, nitarudi mchezo dhidi yao. Alijisetia na kuachia shuti kali ambalo kwa Hamad Kadedi lilishindwa kukaa kwenye mikono Jeremiah Juma. Huyu ni Jeremia Juma kutokea Tanzania Prison eh, anaipatia bao la pili eh, hilo eh, ni bao la pili iliyopigwa katika dakika ya tisini wakiwa wanacheza dhidi ya Mbeya Kwanza. E, mechi hiyo ilisha mbili kwa moja ambao Tanzania Prison waliongoza goli mbili afu huku Mbeya Kwanza wakiongoza goli moja. E, nadhani hapo mshindi umemjua ni nani? Jeremia Juma, goli lake linashika nafasi ya tano eh? E bwana eh, basi tuende nafasi ya nne imeshikwa na mchezaji huyu kutokea timu hii. Atumbukiza golikipa ameachwa ile nafasi, Eliudi ambaye kupata goli, anausindikiza kwenye nyavu, oh! goli la tatu. Huyo ni Selemani Ibrahimu kutokea Mbeya City eh, akipatia goli la tatu Mbeya City dakika ya 80 na tano eh, wakiwa wanacheza na Mtibwa Sugar. Mechi hiyo iliisha kwa mabao ya tatu kwa moja eh, Mbeya kwanza wakiwa wanaongoza goli tatu huku Mtibwa wakiwa wanajipatia goli moja. Nadhani hapo mshindi wa mechi hiyo umemjua ni nani. Basi bila kupoteza muda zaidi, nisikulie mbi zako nyingi, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kikengele kitakachotokea ili kupata taarifa pale tunapo upload video. Basi twende nafasi ya tatu. Nafasi ya tatu imeshikwa na mchezaji huyu kutokea timu hii, alafu tazama, nitarudi Masud cross nzuri Mateo huyo ni Mateo Simoni kutokea KMC akipatia goli la pili dakika ya 89 wakiwa wanacheza na Azam FC. Mechi hii iliisha kwa mabao mbili kwa moja, KMC wakiwa wanaongoza kwa mabao mawili huku Azam wakiwa wanampata bao moja. E, nadhani hapo wewe mwenyewe unajua kwamba mshindi ni nani katika mechi hiyo aliibuka. Tusipoteze muda zaidi, twende nafasi ya pili, nafasi ya pili. E bwana e, nafasi ya pili imeshikwa na mchezaji gani kutoka timu gani? Nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe. Nafasi ya pili hapa, mchezaji huyu hapa kutokea timu hii hapa. Tazama, nitarudi. Oprechona Chirwa, mtu vizuri kabisa kichwa. Yes! Bonge la bala. Eh, nafasi ya pili imeshikwa na A, Abeli Chilwa kutokea na Mungo bwana akipatia dakika ya hamsini na mbili goli la kwanza wakiwa wanacheza dhidi ya da Yanga African. Mechi hiyo ilitoka kwa mabao moja moja, inamaanisha kwamba alitoka kwa sale sale. Eh, e bwana e, basi Abeli Chilwa ametushika nafasi yetu ya pili e, kwa goli lake la maridadi zaidi, ilo goli mzee ah alipa saluti, ni goli ambayo ni hatari zaidi. Eh bwana, tuende basi nafasi ya kwanza kabla tujafika nafasi ya kwanza tupate tupate tutulize tutulize <laughs> nafasi ya kwanza hii hapa bana ini ni vivim online tengeneza nafasi rogo shooting haya shabani msala oh! ni Eliasi Maguli kutokea Lovo Shooting. Ha? Kutokea wapi? Lovo Shooting. Huyo ni Eliasi Maguli eh dakika ya 63 anaipatia goli la kwanza, goli la kufutia machozi, wakiwa wanacheza dhidi ya Simba Sporti Club. <laughs> Mechi hiyo iliisha kwa mabao ya moja kwa tatu. Simba walifunga mabao matatu huku Love Shuti wakijipatia kagoli kufutia machozi, na ndiyo goli ambalo la Love Shuti linatufungia goli katika top 5 za wiki kutokea hapa ndani ya Tanzania eh? <laughs> Najua utashangaa sana kwa nini Luvushuti imeshika nafasi ya kwanza wakati imepigwa mabao matatu. <laughs> ni kutokana na mashabiki kuichagua Luvushuti na kutokana na mashabiki kuichagua goli hili la Luvushuti kushika nafasi ya kwanza, goli la Eliasi magoli Na wewe pia piga kula ili, ili wiki ijayo goli gani la kwako lishike nafasi ya kwanza. E, mimi naangalia mashabiki pale unapochagua goli lishike nafasi ya kwanza, basi lazima itashika. E bwana, hii ni Vivim Online. E, usisahau kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea. Pia usisahau kukomenti, komenti, komenti, komenti. Kitu cha msingi sana komenti, komenti kwamba wiki inayoanza ni mchezaji gani kutokea timu gani ashike nafasi ya kwanza kama hii ya Elias Maguli kuchaguliwa zaidi kushika nafasi ya kwanza. <laughs> Hii ni Vivim, malizia basi.